Seu polícia que eu me separei recentemente De paixão eu tô doente Será que o senhor me entende? Os vizinhos estão reclamando do volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar me afogando no álcool o som do carro no talo Manda a multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento eu mato Coração em pedaços Compreenda por favor O meu amor que eu me separei recentemente De paixão eu tô doente Será que o Senhor me entende? Os vizinhos estão reclamando do volume do meu sol Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Me afogando no álcool som do carro no talo Manda a multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento e é mato Coração em pedaços Compreenda por favor O meu amor me deixou Me afogando no álcool o som do carro no talo Manda a multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato Coração em pedaços Compreende